No, nu, kāpēc tu nedomā, ka es tev tagad filmēju? Saka, čau! Baigais Džeks, viņš zina, ka es viņu nefilmēju. Jūta. Kā viņš to var zināt? Viņš nolies, ar rociņu jāmaina. Viņam ļoti patīk fotografēties, viņš mums ir modelis, viņš taisa visāds brīnums, figūrus un ko tik ne. Viņam ir tā un šitā, un mamma tad vajag čik šitā, un mamma, kāpēc tu šitā uztaisīs, man ir šitā. <laughs> Tu kaut kāds modelis. Kas mums trūks? Tikai gaurs? Jā. Nē, tu nedrīkst aiztikt to. Tante, te... Nē, čik citu taisīs. Emil, nē! Tos, kas šāk lietas, tos izpamīja. Ko viņš izvarīja? Tu tulīt tās dabūs pat upsi, nedrīkst aiztikt. Ko viņš paņēma? Da viņš filmē taisās. <laughs> ir forši salīt nespīd acīs. Nu, operators gan arī... Vēl vēl tas pēc pasaules cēnā. Jā, nu tas man nāk. Tas ir taisīt! Nu jā, mēs varētu. Tā, tā! Tas ir taisīt! Es esmu dīlēm pa vidu. Tiekā vairāk par trīs zobiem, kaut arī ir vairāk dīlēm, ko vienalga var rādīt. <laughs> <laughs> Uzpauzēju vajag, ne? Iezīmēnu? Jā, ej mēnā, un tas man žausmīgi īstenībā grūti. Man vienmēr. Nu, nu tad, nu tad. Davai apsēdies. Au, au, au, viss, kā viņš nu es šodien nedejoju. Ah, Uzkāp uz kājas nedejoju. Es sēžu, kur ah, nevajag. Nu tu sēži kopā atvēlēs ar... Ā, nu stāvēt, es sēžu kopā darīt. Ko? Mīlu. Blakus stāvēt. Mēs kaut ko darām. Mēs kaut ko darām. Mēs apsēžamies ēst. Nu, tad šur skatīt. paspēs pierīti. Kas viņš tā josta, viņš nevar nomierināties ar to jostu. Mazais dalībnieks ir jāpiefiksē arī. Mums nu, te man kā skatrs nesanāk dumšu. Pikta būs kaut kā šitām jāatliek. Otrādā, kad kājām neizā. Nē, viņš nu, Kārli, met no to aparātu. Kā nedabū pa nagi. Bet šeit lūdzu. Tā Kārlis, pazaudē savu vietu. Nē, man ir vispār, man ir simtiem. Tā, tagad mēs viņu noliksim šeit. Bet tu tur uz maz brītiņu, jo pēc tam man to tur būs jāstāv jālaiz upā cik kurš video uzņēmis. Pateiks, kurš visvairāk ir noējis. Ne, es saprotu, ka jums tas ir tā vienkārši, bet man tas nāk ļoti smagi viss, tikt pie šī tāda galda, ja? Mēs varam zem galdu. <laughs> Galdu tas vakar beigās parasti pieņemts. Smagums tika dalīts, jā, ne? Varbūt tas arī pēdējo reizi ir. Ingrid palīdzēja. Nu, saki tad atklāšanas runu. Emīl. Emīls jau ir ieskandinājis to runu. <laughs> Un tad, um, te nu mēs esam gumļa mārās 2015 plus 10 tūkstoši. Un <clears throat> šitie ir viskaistākie svētki manā mūžā svētkrīvi un mātes mīlestības svētki. Mūsu Latviešu biedrības sētā, kurā mēs esam Dievsatiņā. Un šajā sētā šodien ir arī bērns, nākamā paudze. Un lai šī sētā būtu pilns ar bērnu balstiņām un lai mēs atgūstam latviešu dzīves telpu Latvijā. Un lai šis mielasts, jumja māras mielasts, ir visai latviešu tautai tādējādi ar svētību. Labu apetīti! Labu apetīti! Dá um toque para queijo, está-te parecendo. Mas eu já não valgo